आज हम करेंगे हिंदी की पोएम लेट्स स्टार्ट एक छोटी किश्ती मेरे पास नीली रंग आई पीली रंग आई और छोड़ी पानी में मेंढक बैठा पानी में उसने देखा मुझको घूरा और कूदा किश्ती में किस्ती तक मकार गई किस्ती तक मकार गई उलट गई उलट गई और डूबी पानी में और डूबी पानी में एक छोटी किस्ती मेरे पास नीली रंगाई पीली रंगाई और छोड़ी पानी में मुझको घूरा और कूदा किस्ती में और कूदा किस्ती में किश्ती टगमगा गई किस्ती टगमगा गई उलट गई उलट गई और डूबी